grazie eh, di essere qui, grazie di essere qui eh, all'incontro sul eh, tema informazione, disinformazione e democrazia. Vi ringrazio perché è un tema estremamente delicato e credo estremamente importante per eh, il futuro non del Movimento 5 Stelle ma del nostro paese. Perché l'informazione e la democrazia sono strettamente e inevitabilmente connessi innanzitutto mi preme esprimermi tutto il mio orgoglio per essere riuscito a portarvi qui due persone che stimo, eh, due amici, due colleghi e eh, soprattutto due belle persone che si stanno dando un grandissimo da fare, stanno lavorando eh, tutta, la tutta, la settimana, 12 ore al giorno per appunto affrontare e migliorare questa tematica, quella dell'informazione. Vi presento innanzitutto Michele Liuzzi, che è la nostra portavoce all'interno della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, eh, dove si sta andando a fare, in particolare vi parlerà stasera della legge sulla diffamazione e tra l'altro è anche esperta di, di TAV, eh, un tema che ci tocca direttamente, quindi se poi avrete, avete delle sollecitazioni, delle domande da fare, vi invito a porre perché saprà sicuramente rispondere in maniera, rispondere in maniera compiuta. E poi Roberto Fico, che è un... parlerà appunto del lavoro che stanno portando avanti i ragazzi eh, e delle difficoltà che stanno trovando, delle realtà che hanno, delle realtà che hanno scoperto e del loro progetto per il futuro. Ora, è chiaro che la situazione che abbiamo di fronte, cioè il panorama dell'informazione italiana, è un panorama drammatico, triste, a mio avviso, ed è dovuto soprattutto per l'assenza eh, di una quindi vere e proprie dipendenze da parte sia della, degli organi televisivi, del tv, sia della stampa. Eh, in Italia sappiamo benissimo che le, diverse testate giornalistiche sono o eh, controllate e negate dai partiti, penso all'Unità, al Sacro d'Italia, alla Padania, o direttamente proprietà di alcuni membri di partito Stato della Repubblica che è di proprietà dei Benedetti che casserà numero 1 del PT. E a ciò si aggiunge il problema del finanziamento pubblico eh, all'editoria, che in realtà di fatto crea un sistema eh, clientelare e che rende l'informazione dipendente dai partiti. Su questo, su questo non ci piove, eh, non, è così, punto e basta per quanto riguarda le testate giornalistiche. Per quanto riguarda la TV, la situazione non è migliore, perché abbiamo il problema in Italia della cosiddetta spolitizzazione, cioè la pressione che continuamente esercitano i partiti per avere all'interno delle TV private e pubbliche eh, le poltrone di vertice, per occupare le poltrone di vertice, per inserire quelli che vengono chiamati i giornalisti tesserati, giornalisti che ovviamente devono rispondere a qualcuno e non certo ai cittadini, non certo alla libertà di informazione. Quindi tutto ciò porta a quello che secondo me è un sistema oligopolistico, un oligopolio, un'assenza reale di pluralismo. Cioè secondo il Reporter Senza Frontiere noi siamo al 57 posto al mondo per libertà di informazione e siamo dietro a Botswana e a Niger, ovviamente senza nulla togliere il massimo rispetto per il Niger e il Botswana, che evidentemente hanno qualcosa da insegnarci in materia di informazione. E per me questo è dovuto a un semplice fatto, l'assenza in Italia di una vera e propria legge, una sana legge sul conflitto di interessi e sull'abuso della posizione dominante poi questo si aggiunge anche a un monopolio all'interno di raccolte pubblicitarie, che sono in mano a poche, a poche società e quindi non c'è la possibilità per eh, le, nuove, eh, le, nuove, iniziative dal punto di vista giornalistico televisivo di emergere. A ciò si aggiunge poi il tentativo negli ultimi anni della politica di imbavagliare ulteriormente l'informazione, limitando la libertà di informazione con le cosiddette trovato, quindi i tentativi di introdurre leggi che vogliono sostanzialmente inasprire o comunque rendere difficile l'attività di quella che è l'informazione alternativa che sono i blog, i siti internet, i social network. Ed è un tentativo ancora in corso, un piano che i partiti di maggioranza stanno continuando a portare e questa è una situazione drammatica perché? Perché comunque i sistemi tradizionali di informazione sono ancora più dominanti in Italia. In Italia eh, solo il 53% della popolazione utilizza in maniera diciamo, giornaliera e prevalente i nuovi sistemi di informazione, in particolare la rete, eh, in confronto ad una media europea che supera il 70%. Quindi capite com'è importante in questo momento riportare una certa libertà di informazione nei mezzi di comunicazione tradizionali, stampa e più. Ed è questo il lavoro che stanno facendo i miei colleghi in questo momento. Questo è un tema che noi conosciamo benissimo come Movimento 5 Stelle, infatti credo che sia stato forse il tema che abbiamo affrontato nella seconda vera eh, manifestazione politica che il Movimento 5 Stelle ha conosciuto, cioè il secondo Conte del 2008 in quell'occasione noi abbiamo raccolto le firme per tre referendum. Referendum che chiedevano, uno, l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, due, l'abolizione dell'ordine dei giornalisti che è stato istituito nel 1925 da Mussolini per controllare l'informazione e guarda caso esiste ancora e poi l'abolizione della legge Gasparri che aveva di fatto salvato parte 4 che doveva, in base a una sentenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea, eh, essere sostituita da un altro soggetto e non è mai stato fatto, abbiamo pagato un monte tantissimo tutti noi con le nostre tasse. Quindi il secondo Budei per me in tema di informazione è stato il nostro primo atto politico, il punto di partenza del Movimento 5 Stelle, da dove siamo partiti e ora dove siamo ora siamo qui, siamo in vigilanza RAI, quindi abbiamo fatto moltissima strada e spero che molto ancora lo faremo e se ci riusciremo sarà per merito soprattutto di questi due ragazzi che invito a prendere la parola.